Yo no lo quiero, no ponemos stop. Tú quieres una Glock. D A V R O. La Ya estamos a otro nivel, La